السلام عليكم في الفيديو غنشارك معكم هاد لاسوب اللي كتعجبني بزاف كنديرها في هاد الوقيته ديال الخريف والبرد هي ان سوب ليا صحيه بزاف خليكم معايا باش تعرفوا شنو فيها فبالنسبه للمكونات ديال هاد لاسوب فهنا غادي نحتاجو الخيزو اولا الجزر واحد بطاطا حلوه كبيره مع واحد بطاطا آه، عاديه بطاطا صغيره وهنا غادي نستعمل القرعه الحمراء هنا كنت استعملت النص ديال هذا النوع هذا ديال الكوش باترنات فاستعملوا اي نوع ديال القرعه اللي بغيتو mais هذا النوع هذا كيكون هذا الوقيته هذا عندي واحد البصله وهنا عندي العدس تقريبا واحد 100 غرام ديال les lentilles corail اما بالنسبه للعطريه فهنا غادي نستعمل الخرقوم عندي البزار والملح وبطبيعه الحال عندي هنايا زيت الزيتون فبالنسبه لهاد la soupe فانا كنت غادي نطيبها بهاد ال bouillon ديال الحوت اللي صوبت في الدار فتقدروا تعوضوا هاد مرق السمك بال bouillon ديال الدجاج اولا تستعملوا غير الماء فواخا زعما الا كان ال bouillon يكون حسن لان كيعطي واحد البنه زوينه لاسوب فهنا غادي نوجد الخضره ديالي كامله غادي نقطعها فهنا بالنسبه la soupe الا كنتو زربانين بها بغيتوها دغيا طيب فكل ما قطعتو الخضره صغيره وكل ما كانت رقيقه كل ما غادي طيب دغيا bien sûr. فهنايا غادي ناخد القرعه ديالي حتى هي غادي نقيها ب l'économe فانا غنحاول نوجد المسائل ديالي كامله فهاد لا سوبه هادي راه ساهله راه غير الخضره تنقيوها تقطعاها voilà <laughs> صافي زعما ما عندكمش بزاف الخدمه فيها وبصراحه c'est une soupe لي كدير زوينه بزاف ديما كنديرها فهاد الوقيته هذا surtout ملي كيبانوا ليا دوك الانواع ديال القرعه فكل مره شنو كنشري فبالنسبه لهاد القرعه هادي لما ما هاد النوع هذا فاستعملوا اي نوع في قرعه اخرى فراح كتجي زوينه هاد لاصوب انا درتها شحال من مره وكل مره واش من نوع القرعه كنستعمل فيها فراح استعملت القرعه الحمراء هذيك الكبيره اللي كنديرو في كسكسو كتجي زوينه في هاد لاصوب فهنا غادي ناخد المرميط ديالي ولا الكاميله اللي غنضيفها لاصوب غادي ندير زيت زيتون هنا غادي ندير الزيت شويه زايده حيت كتعجبني مع لاصوب حيت غادي نديرها المره الاولى صافي من بعد ما غاديش نزيد ما غندير لا كريم لا حتى شي حاجه فهنا غادي ناخد البصله ديالي غادي نشحرها مزيان وصافي غادي نزيد عليها الخضره الاخرى هي باش حتى نشحرها فهنا لاصو ملي كتشحروا هاد يعني البصله وعاد كتزيدوا الخضره يعني كت كتشحروهم مزيان راه كتجي لاصوب بنينه يعني واخا الا ما عندكمش البويون ديال الحوت اولا ديال الدجاج وتستعملوا غير الماء راه كتجي زوين وكيف ما شفتوا معايا فانا زدت عليهم العطريه الملح البزار والخرقوم فهنا كميه العطريه كتبقى على حسب الذوق ديالكم هنا غنخلي الخضره ديالي تشحر غير واحد شويه ماشي بزاف وهنا كنزيد ال bouillon ديالي فهنا قلت لكم كنستعمل مرق السمك انا هنايا كنصاوبو في الدار فإلا كنتو intéressés بغيتو تعرفوا كيفاش كنصاوبو خليوها لي تحت commentaire وندير لكم عليه فيديو فهو بصراحه راه ساهل وكيجي زوين بزاف وكيف ما شفتوا معايا هنا كنزيد العدس ديالي فإلا ما متوفرش عندكم هاد النوع هذا ديال العدس عوضوه بالعدس الاخر فكيجي مزيان غير la couleur غادي تجي شويه مبدله وبالنسبه للكميه ديال ال bouillon اولا ديال الماء اللي غادي تستعملوا فهي كتبقى على حساب يعني كيفاش كتعجبكم لاصوف فإلا كتعجبكم لاصوف تجي شويه ثقيله بحالي انا فهنايا استعملت ال bouillon كيف ما شفتوا معايا غير غطيت به الخضره صافي لان هنا لاصوف ديالي غنخليها طيب على العافيه اللي تكون مهيله وما نخليوهاش طيب بزاف يعني غير تبان لكم الخضره صافي طابت صافي تن تنحبسو يعني ما نطيبوهاش بزاف باش الخضره عاوتاني تبقى فيها les vitamines وتبقى عندها ديك la valeur nutritionnelle ديالها اما الا كتعجبكم لاصوب تجي شويه خفيفه فحاولوا تزيدوا البويون اولا الماء يعني غطيو الخضره وزيدوا واحد الكميه شويه زايده باش ما تجيكمش ثقيله بزاف يعني من الاحسن يعني داك الماء يطيب مع الخضره احسن من تلخر عاد تزيدوا الماء ما كيجيش زوين صافي هنا غادي نطحن الخضره ديالي وها لاصوب ديالي هي واجده فهنا كيف ما شفتوا معايا فراه المكونات ديالها باينه يعني وبسيطه و... وكتجي لاصوب زوينه صراحه كتجي بنينه بزاف وصحيه بزاف يعني حاولوا ديروها وما تنساوش تخليو les j'aime. أه، تبارطاجيو la vidéo تابونو معايا في la chaîne باش يوصلكم les vidéos اخرين